سلسلة سلسلة لقاء ممتع ولقاء شيق وفصل الشرق تودينا لمفترق الشرق والحب الفنانة صحفي نار

عشان احبك بس وصورك وصوم ليش اتفنان قربينا وقفلك كمان لفه قربينا صوت غريبك قربينا وقفلك كمان لفه قربينا صوت غريبك فكرتيني براس زمان ان شاء من عند اسمي والارض من تحت بتتكلم يا دلع دلع ويا يا دلع دلع ويا باشا يحبك بس مسومش الصوم اللي خلينا سكنا نكتب خلينا نكتب خلينا سكنا نكتب فكر فينا راس الزمان الطفلة بتحبك بدك تنورني عبري يا حلوة عالدموع Música عليكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم مع تنميه قناه صفيران والفرقه الموسيقيه وقضاء وقت ممتع ان شاء الله Thank you.

شوق لقيت بروحك عندي سبب وقد يدك